Non, sou uma mulher, mas luto contra a patriarca. Ben mülteci değilim ama senin hoş karşılanman için mücadele edeceğim. Non sono una studentessa, ma lotterò perché tu possa studiare senza indebitarti. Io non soy un abuelo, pero voy a luchar para que puedas vivir sin que te falte. En na suri alba nyonde gulo, ma no no no guya nyonba debo, parce suri alba akede de abi. No soy trabajador, pero lucharé para que tus condiciones laborales sean dignas. I don't want a state, but I will fight in order you can have a new constitution. Ich bin kein Anarchist, ich werde trotzdem kämpfen, damit ihr euch selbst organisieren könnt. Je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas transgenre, je ne suis pas intersexué, mais je me battrai pour que vous obteniez les mêmes droits. Έχω ήδη μια στέγη, αλλά θα παλέψω για να αποκτήσεις και εσύ μια άξια στέγη.